anak live tau hmm. Okay Dah masuk You video ah, Live hmm, live Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya uh, Mariam uh, from Singapore. Tapi hari ini saya berada di Ampang, Kuala Lumpur. Okay, bersama saya ni ada seorang yang sangat saya hormati Masya Allah Saya dapat news beliau daripada Singapura Saya tengok video uh, tentang home party beliau Saya terus datang ke KL ni untuk jumpa beliau uh, <laughs> Mungkin uh, ah, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mariam yang telah datang dari jauh untuk ke Ampang, Selangor. Nama siapa? Eh, nama saya Arbaiyah binti Ibrahim. Uh, pernah bekerja sebagai guru tapi sekarang ni masih mengajar tapi di rumah. <laughs> guru tu macam mana pun tetap orang hormat eh. Ah, ah, Masya Allah. <laughs> Alhamdulillah. Okay, saya ni hari nak nak um, nak interview uh, cikgu uh, tentang uh, kebaikan atau manfaat olor pants yang beliau dah pakai dah selama 10 hari. Okay, uh, mungkin uh, cikgu boleh cerita sikit tak okay. tentang apa yang cikgu rasa. Uh meninggalkan hmm, Bukan yang saya rasa sebab baru 10 hari ha. Tapi masa mula-mula saya mengetahui tentang Aurora Pence ni uh, Saya jumpa anak yang sebelum saya jumpa dia hari tu Dia pakai tungkat yang di tungkat clutches ya, hmm. kata, ya? Dan di kakinya berbalut dengan simen hmm. Uh, bila saya, saya jumpa dia simen dah tak ada uh, clutches dia pun dah tak pakai uh, jadi saya pun terkejutlah juga ha. bila saya tengok dia sambil dia bercerita dengan adik-beradik dia, saya perhati perut dia pun yang boroi itu dah <laughs> elok dah. <laughs> saya heran lah. Ha. Jadi saya tanya, eh macam mana Pak tu? Mana tongkat? Mana uh, perut? Ha. Hmm. Ha. Itulah mak dia kata, ni nak cerita ni. Jadi dia pun menceritakan tentang Alora pants yeah. dan saya pun nak pakailah sebab uh, setahun dulu saya jatuh uh-huh. dan uh, hurt my back lah belakang tu on and off ada terasa muscle pain. Uh-huh. Ha, jadi saya minta dia tolong belikan sebab saya juga nak cuba Aulor Pants tu. Tapi mana? pada masa itu saya nak keluar negara jadi dia kata baik tok saya pakai dulu sebab nanti takut dalam perjalanan saya bercuti saya akan dapat uh, correction. Yeah, correction effect ya. ah, ya. Yeah, ya. yeah. Uh, so uh, rasa macam tak sabar nak balik nak cuba. Okay. Sebelum saya balik tu saya WhatsApp uh, anak bagi tahu order sekarang sebab bila balik dia boleh pakai terus. <laughs> so uh, bila balik tu saya pun jadi ahli dan saya guna selama 10 hari. 10 hari. Uh, dalam 10 hari ni mula-mula rasa bimbang juga sebab kita kena pakai 24 jam uh-huh. dan ketat kan. Uh-huh. Uh, grip lah. Grip. Uh, grip. Uh-huh. Jadi saya takut mungkin gatal ke sebab uh, selalu suka pakai baju yang longgar-longgar. Uh-huh. Uh, tapi alhamdulillah saya pakai tak ada rasa gatal sosial tak ada rasa apa melainkan rasa panas, dia selesa. Sangat selesa dan dan saya tidur lena. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah punya kuasa saya jumpa dengan Alora Pens ni uh, eh, tidur lena um, mm, mana yang longgar-longgar tu bagi bagi tu dah mula tegang. <laughs> Alhamdulillah. Ah oh. rasa macam tak ada apa yang memegang saya macam nak jatuh kononnya. Ah rasa yes, tak yes, confident yes. tapi bila pakai tu dia punya grip tu macam macam uh, support eh? support that's yes. right uh, eh, yes. kalau saya dulu pakai Ah, bengkung. Hmm. Jadi ni tukar. Dah tak ada pakai bengkung, pakai alora pants. Pakai alora Ah, Alhamdulillah. Jadi bila dah macam tu, saya teringatlah nak kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Hmm. Dan bila saya dibagi tahu uh, dia menyebabkan pencernaan yang baik kerana darah berjalan dengan baik, hmm. maka nak kongsilah. Hmm. Uh, jadi saya tanya Niat ahli. Nak uh-uh. Niat nak kongsi. Niat nak kongsi. Hmm. Uh, saya bila ahli-ahli marhaban saya saya Fina Tunajah di uh, kampung ni uh, ada mesyuarat atau latihan saya bagi tahu dan mereka semua uh, setuju kita adakan satu perjumpaan pada malam latihan merhaban selalunya. Hmm. Uh, jadi senang uh, ramai yang akan dapat hadir sebab hari tu memang blok untuk latihan. Ah, untuk jadi macam lawan parti kita ha, latihan untuk kalau orang jemput kita berlatih hmm, ha, ah, oh, okay, right. okay, okay. so that week uh, tak ada latihan kita ganti dengan uh, sharing of eh, the alura pens hmm. uh, So dia punya sharing tu kan Saya nampak dia punya home party tu mm-hmm. Begitu meriah Macam <laughs> Subhanallah mungkin cikgu ah, Anak-anak muda semua sayang yeah, sangat yeah. dengan ya. cikgu ya. Alhamdulillah ah, Saya tengok macam meriah Dan yeah. lepas tu ah. Everybody uh. semua like Ukur-ukur Ya yeah, betul Saya pun mula-mula bimbang juga Sebab The price may not be right May not be right yes. Because we don't know uh, People's power yes, kan yes. So uh, I did tell apa ni Aida, Aida uh, and my son do not be disappointed if there are no orders. Yes. Uh, but, but uh, when but, <laughs> but when the session was over, everybody was uh, rushing to get themselves measured. Yes. Wow! I thought, mashallah, you never know. Yeah. But I always keep reminding them, this is actually uh, anugerah dari Allah. Kita jangan lupa, ianya bukan alura pens yang menukar menyehatkan, tapi datangnya dari Allah. Betul. Kita ikhtiar, usaha. kita usaha. Uh, seperti mana kita makan ubat juga uh, ini adalah salah satu cara mungkin yang boleh menyebabkan kita bertambah sihat betul uh, sebab dia bukan mengubat uh, penyakit yang kita hadapi tapi dia menggerakkan darah betul. berjalan seluruh uh, badan kita dan bila ber- darah bergerak dengan baik maknanya jantung kita pun pumping betul. correctly so maybe that will help our, the condition of our body insyaallah insyaallah with her confidence eh pasal produk ni uh, cikgu umur berapa cikgu 75 75 75 This year September I'll be 76 Yeah mm. uh. wow. And she speak Very good English oh, Thank you <laughs> English teacher tau ah. And betul eh Apa cikgu cakap tu uh, Because Aurora pens ni Bukanlah yang membaikkan yeah. Hmm. Tapi apakah Kelebihan Aurora pens ni Dia dapat menggerakkan Perjalanan darah kita yeah. Ya, so bila darah dah jalan betul mm. Jantung makin kuat mm-hmm. Betul tak betul. Dan kita dapat Macam kita exercise lah gitu yeah, Betul, eh? betul. Uh. Alhamdulillah eh uh, dan susah-susah pergi jogging. Uh, tapi sebelum home party tu, uh-huh. cikgu ah. dah buat apa tu? Oh, sebelum uh, home party. This is very important sebenarnya. Uh, saya baru pakai uh, dua tiga hari empat hari macam tu. Uh-huh. Uh, hari Khamis, hari Khamis saya ada kelas uh, tadabur, saya ada kelas uh, tajwid. Jadi saya bagi tahu dengan ahli-ahli pada hari tu, students tu dalam lapan orang yang berumur lima puluhan. ke atas atas hmm. uh, saya ni ada pakai seluar satu jenis seluar hmm. yang berbeza dari Cikgu seluar lain in, ada punya <laughs> ada punya yeah. apa tu uh, uh. introduction lah yeah. introduction. Uh, ah, yeah. so i said you come and have a look at my seluar <laughs> so they were wondering why Cikgu wants to show her seluar eh? ah. so i showed her show part uh, of the seluar of course uh, uh. yes and then i asked them are you interested? Do you think uh, our other mem- family members, uh, uh the other Marhaban members, will be interested? They say, why not? We'll just try. Why not? So let's have it during our Marhaban normal latihan. Mm. Uh, so I said, sure. Okay, tomorrow I will send you the Uh, testimony of those who have used the seluar. Mm. So the next day, send, I sent. I sent yeah. all that had eh? been sent to me. Yeah. She all created a WhatsApp broadcast eh? uh-uh. to all your group, yeah. right? Uh, MashaAllah. Uh-huh. Then, uh, of course, the reaction was very good, very exciting, very encouraging. Yes. So I said, "Can we? Can you allow me to have that space on Tuesday for latihan too? Instead of latihan, we have this kesihatan. Ah, pasal kesihatan. Masya. Of course, everybody agreed. Alhamdulillah. So I said, will you all come? Yeah, we will. And uh, without any surprise, they were all here hmm, excited Masya. to know more about. And uh, what I was told, home party tu dalam about 20 people eh. About 20 over people eh. Almost 90% became IBO. And almost uh, 90% also purchase the pants. Yeah. Menjadikan cikgu yeah presiden Allah Allah uh, uh, uh, e, ambassador dalam masa satu home party. Ah, yeah. Yay! <laughs> Itu pun tak sangka lah, Alhamdulillah. tak. And because we have that party and everybody stood up to be to be measured, uh-huh. I wondered uh, all these years I never knew that they had some health, health problem. Issues, yeah. Yes, health sure. issues. So now we know. Now we know and we share. And we want to uh, really, hopefully, it really can hope happen. that uh, Allah will give the grace of uh, bersihatkan kita lah, insyaAllah. Allah. InsyaAllah ya. Cuma ya. saya so, ingatkanlah dengan dengan ahli-ahli bila dah sihat nanti jangan kata ah, oi nampak kurus sihat ah yalah Laura Pence, i will not allow that you say ya Allah ah, ini semua kerana izin Allah sebab Allah Maha penyembuh That's jadi dapat uh, dapat peluang jumpa dengan Allah pants yes. and dengan itu ikhtiar kita Allah setuju setuju untuk izinkan. sihat izinkan sihat ah, saya uh, kita ada punya hmm. babak pun dah kurang eh? <laughs> itu rahsia uh, <laughs> semua dah lepih dah ah, betul nah, okay. so memang memang Laura Pes memang dapat juga mengurangkan berat badan kita yeah. dan ukuran jadi yang besar tu dapat kecil sikit lah. Betul. Ah. Yang longgar tu tegang. Ah, ya. <laughs> Okey, Alhamdulillah. Eh. So, saya ucapkan sekali lagi tanya pada <laughs> cikgu. Alhamdulillah, I'm so blessed to meet you today. Yeah. Uh, and uh, Alhamdulillah, mudah-mudahan we will see uh, you and your group dapat manfaat daripada Olara Pants. Yeah. Dan kita next time bantu mereka pula dapat extra income. Insyaallah. Insyaallah. Eh? Insyaallah. Okay, so uh, I think we end our sharing today. Yeah. And once again, Cikgu, thank you very much. And thank you to okay, you. Okay, and uh, we we'll see you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.